热源使用不当案例。二零一六三月十七日早上起床的时候，发现脖子、胸口、双手臂长了红疹子，一开始也不会痒，就不以为意。过两天之后，脖子跟胸口开始痒，就用姜汤清洗，清洗过后觉得有比较不痒。嗯，胸口跟脖子。 大约一星期之后，红疹子就消了，都好了。三月二十二号的时候，双手臂用生姜泥敷，然后再用保鲜膜封起来，再用毛巾裹着暖暖包贴在外面温敷。第一次敷完之后，拆掉感觉是舒服的，可是过了两个多小时以后，手开始刺痛。 非常不舒服，然后大概到了六七个小时的时候，手臂长满了小水泡。他如果有体力，这个手，在我的看法，决定会。为什么？他自己有体力，因为这个皮肤病我看那么多，最后都是靠自己修复。刚开始，先用淡姜汤，也不用浓姜汤，因为我怕你刚开始就承受不了。所以那个姜汤很很厉害的，你们别看。 对止痒效果非常的好，哦，很推荐。四月十二日来基金会求助，来的时候师兄问我怎么处理，我就跟他说用姜粉。师兄说姜粉可能只会让表面看起来干燥，可是怕里面还是有汤汁，也怕溃烂，所以建议用姜泥敷。 可是姜泥一敷上去之后，因为皮肤太薄太刺痛了，所以没有办法敷姜泥，改用红外线照射。照射之后效果很好，组织液就不再流了，然后皮肤就渐渐干燥了。本来一天温敷四五个小时，改成十六、十七个小时，然后运动量也在增加半个小时，所以状况就越来越好。四月二十二号的时候，伤口都已经。 结痂的部分都全部都掉了。